Wafanya biashara wametakiwa kukata leseni na wajasiriamali kukata vitambulisho vitakavyotambulisha kisheria ili kukuza pato na maendeleo ya nchi. Taarifa kamili na Maua Juma. Wito huo umetolewa na kaimu mapato baraza la manispaa Magharibi B Naila Nasoro Ali huko kisiwani Kwale, wakati akizungumza na wafanyabiashara wa kisiwa hicho, amesema ni vyema kwa kila mfanyabiashara kukata kitambulisho na leseni itakayomtambulisha kuwa ni mfanyabiashara kisheria kwa lengo la kukuza mapato na maendeleo nchini. B, wafanya biashara ambao kila mfanyabiashara ili atambulikane kihalali katika mamlaka husika anatakikana akate leseni ya ufanyishaji wa biashara pamoja na kitambulisho cha mjasiriamali. Jamani, hii ipo katika gazeti letu la serikali la mitaa ambayo inasomeka katika sheria namba saba ya mwaka 2014 za serikali na mitaa pamoja na marekebisho yake ya mwaka 2020 ndiyo iliyoipa mamlaka baraza kumtaka kila mfanyabiashara aliyokuwepo katika eneo husika au mamlaka husika akate leseni yake. Aidha, amesema kuwa kwa upande wa leseni ya biashara kuna mabadiliko na maboresho ya leseni hizo. Tukizungumzia kwa upande wa leseni, nitafahamisha jinsi gani leseni zetu zipo. Walio wengi wafanyabiashara walikuwa wanasema tukati leseni kwa sababu mwaka ushamalizika mwezi wa kumi na mbili. Hapana, sasa hivi LGS au baraza la manispaa la Magharibi B au zote zilizokuwepo katika la Zanzibar mfumo wake ukataji ile leseni, ambaye atakayekata Januari atamaliza Januari, atakayekata Novemba atamaliza Novemba, atakayekata Julai atamaliza Julai. Hii ni faida kwa wafanyabiashara, tofauti na zamani ukikata kalenda ya Januari hadi Disemba. Nikiripoti Maua Juma, Tifu TV.